Ол оқып ертегі біледі ал бұл атам ол қызықты оқиғаларды айтқанды өте жақсы көреді келді әкем екеуміз вақытты көңілді өткіземіз ол маған көп кітаптар сатып апереді. отбасымыз біз бәріміз де қазақ тілінде сөйлейміз Өткені бұл менің атамның әжемнің әкемнің анамның тілі тіл отбасылық құндылықты қалыптастырады